dapat kiriman dari toko Korea kaget ya tiba-tiba ada ada notif bea cukai uh, pajak masuk ke SMS terus suruh bayar sejumlah uang ternyata dapat kiriman ini lupa kalau pernah ngisi alamat oke sekarang kita buka aja apa ya isinya okay. wow cukup berat ini boneka dari Coaches. Padahal berharapnya yang gede. Oke, ada lagi. Apa nih? Tapi dari Coaches. Kebuka ini udah kebuka. Oke, apa nih yang isinya? Pin gitu bros Thank you for your positive influence on promoting Korean culture Korean appreciate your hard work Thank you Coaches Wah tuh bener kan Pin Jadi sih dijepit Jadi tahun lalu itu penjepitnya tuh uh, besi gitu jadi magnetnya kalau sekarang tuh kayak lebih ini ya lebih nggak mudah jatuh jadi penjepitnya seperti ini oh keren banget aku akan pakai ini terus ke acara-acara Korea yang ada di Indonesia pamer sekarang kita touch your soul Oh kalender, bunda. Kalender kan. Oke, dapat kalender. Udah bulan Maret ya, tetap dapat kalender. Tiket pesawat nggak bisa. Walaupun juara lima. di sini ada foto-foto yang ditampilkan jadi uh, ini adalah foto-foto yang menang di fotografi kontes tok Korea ditampilin di kalender ini wow baru dapat jadi baru tahu ya say